なんとガオ第4回ガオにスポンサーさんが連れてきましたマジですおおパイ様が、はい、今回協賛という形であれざーさんつけ麺が多分一番得意なんですよ、うん、はい実は餃子かつけ麺がいいな自分が寝てるやつ解説するのシュールですね絶対 はい、はい、急にオープニングをやると言われ台本もあるわけがないく侍に何を喋ってあるのか分かりませんが今日何ですかやっぱもう何を隠そう、はい、第4回ガ顔東の陣ということでえっ、ー、今日顔きたすいません顔ですね顔です顔で今回あのー、まあガオをやるんですけど 指はどれが一番自分のスペックを生かせると思う単純に食材だけで見るとつけ麺が多分一番得意なんですよ、うん、うずっとそうですそうですお米を細いだけ麺は基本つまんないです変にシャックルとか出なければ一に一んで料理がチャーハンですけどねでもそれはこれそうなんですよそこ みんな待ってるよドリブなところ <laughs> 待ってるよみんな映像で待ってるから俺俺先方で衣装作ってこっちはやりくないすげえなむき出しあていうとりあえず自分の実力出せるように突っ走ろうと思って。 最初頑張ります最頑張って一緒かなんでこれで漬物作たの始まっ制作が一番ついの一番最後盛り上がる気するんだよさんだから知なんでがいそんな感じそんな感じで頑張りましょう次こそは書こうねマジそうですねそこそこの大差つけられるからあの大差つけ返して はお米好きキャラなんです実はライスソルジャーとか言ってきながらお米の食い手やってたんで、まあ、実は餃子かつけ麺がいいな感じみんなこう分かれてるっていうでつけ麺がそうです、ね篠研結構強いイメージあるんでつけ麺の動画結構多いしまあ僕の中では相対的に強いっていう飲んでるしなんかつけ麺の話です あ今そうですね、まあ、餃子とつけ麺が希望で、まあ、餃子が多分ゾウさんが一番この中ではやれる僕が多分つけ麺をそうなると対戦カード的には前と結構予想としては一緒になる感じですガエさんだったらマックスまあどこになってもまあ強いメンツは早食いも長期戦もちょっと得意分野が違う魔王が3体いるみたいなマックスさんさオールラウンダーし 足勝さんは別に全部強いし特に早食いが強いまあでも多分自分のベストを尽くしていけばそれが一番大事ですよね相手とせるのもそうですじゃあ改めてゾウさんがウさんカーダイルさんがシャシャで僕がつけ麺で OK ですはいはいいきますかちあこれははいお願いします絶対勝つねはい、はい、絶対勝つぞああ 東西チームバトル東の陣大将戦を始めたいと思います東チームえびまよちゃん西チームしのけんくん大将戦メニューはつけ麺1皿 650g 制限時間15分となっておりますなおつけ汁の方はグラム数には入りません さあ始まりました「ガオ大将戦肉玉つけ麺大食い対決」実況解説は私しのけんが詰めさせていただきますてかなんか自分が出てるやつ解説するのシュールですねあさあ簡単にねあの対戦形式の方説明させていただきますと、まあ、具材と麺を合わせて1杯あたり 650g の肉玉つけ麺をどちらが多く食べられるかの勝負 650g ってまあまあ多いですねちなみに具材は卵黄ネギ炒めた豚 しバラ肉ナルトが入っておりますで制限時間は15分なおこのね重量につけ汁は入っておらず食べた重量は具材と麺のみでカウントされます、まあ、つまりねつけ汁は何回垂れても0グラミング扱いですね、まあ、こうなるとね一見つけ汁を一切使わず、まあ、麺と具材だけを食べとけばねもう効率最強のように思いますけどただねあのつけ汁使わなかったら使わなかったでもう麺の流動性なさすぎてね全然スピード出ないんですよ まあ、つまりあまりにね月次郎しぶると自分の胃の容量を使い切れずに、ま終わってしまうというリスクもあるということですねしたがって、ま時間と自分の胃のキャパを考えて使うつけ汁の量を考えていく必要がありますまあ、つけ麺の大食いね、意外とね、脳みそ使うんですよね。で、今回のルールを考えてみると、まあ、制限時間が15分で、まあ、結 構な短期戦なわけですね。なんで、まあ、個人的にはつけ汁はね、惜しみなく使った方がいいと思いました。まあ、つけ汁贅沢に使えば、まあ、当然ね、お腹は膨れやすいんですけど、まあ、この15分だったらね、多少苦しくなってペース落ちても、まあ、なんやかんや箸が止まる、まあ、完全なね、限界を超えるまでに、まあ、制限時間の方が先に来るんで、 まあ、最初に飛ばした分のリード込みだと、まあ、結局ね、つけ汁全開でいった方が多く食べられることが多いんですよね。だから僕はね、つけ汁を思いっきり使いましたね。ただそんなね、もヤムチャとは対照的に、エビマヤさんが最初つけ汁なしで食べ進めてはりました。まあ、エビマヤさんにはね、エビマヤさんの作戦があったと思うんですけど、個人的にはね、これはね、結構ありがたかったですね。というのも、まあ僕よりもね、エビマヤさんもはるかにキャパある方なんで、まあそのね、圧倒的キャパの暴力で、 もう同じ戦法やられたら、僕、ただの介護官なんですよ。ポケモンで言うと、まあ、ガブリアスとフライゴンみたいな関係になって負けちゃうんですよね。上取られてワンパンされます。あー前回の顔、唐揚げカレー15分対決がそうでしたね。前回も僕とエビオさんの対戦カードだったんですけど、まあ、僕がね、もう最初からね、うおーって、まあ、全力でいったら、なんかね、もうそれを上回るスピードで、エミヤさんが1杯目完食して、 まあ、そっから15分間一生リードさせてもらえず最終的にね1キロ以上の差をつけられて大敗北を期しましたいやねあの絶望感やばかったですねあもうマラソンで例えると自分より長距離速い人に 最初の3周ぐらいリードして握ってるって思って、まあ、全力出して結構ヒーヒーながら走って1周目で、まあ、すでに相手の方が速かったみたいな感じですからね。まあ、しかも相手めっちゃ余裕そうみたいな。 <laughs> いやもうこれやむちゃするしかないですよ。で一方ね、今回の場合、この戦法だったら、まあ、エビマヤさんがね、その圧 的なキャパを解放する前に終わってしまうというね、僕にとっての、まあ、数少ない、まあ、勝ち筋が生まれるんで、まあ、最初に申し上げたように、僕にとってはね、まあ、ちょっとありがたかったですね。まあ、実際、序盤は結構リードを広げることができました。 ちょ、これワンチャンあるかもしれんって、まあ、フラグ満載の思考が頭をよぎった瞬間、まあ、エビマヤさんがね、このタイミングでつけ汁を使い始めます。ここがね、第1ターニングポイントですね。僕にとっては絶望の始まり、フラグが立てるもんじゃないです。あまあ、当然ながらね、ここからエビマヤさんのペースは急上昇するんで、まあ、ここでね、リードを広げる展開から、まあ、序盤に稼いだリードを残り時間守れるかどうかのゲーム展開へと変わります。これね、 まあ、つけ汁使うタイミング、もうちょいね、遅くしてくれたらね、もうよかったんですけど、まあ、人生そううまくはいかないと。そういやね、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、今回の団体戦、前回のガオウと違って、先鋒戦、準 中堅戦、大将戦でね、レギュレーションが異なるんですよね。まあ、前回は、あの、先鋒戦、中堅戦、大将戦、どれも唐揚げカレー、制限時間15分だったんですけど、まあ、今回はね、あの、先鋒戦が餃子10分、中堅戦がチャーハン20分、対象戦がね、つけ麺15分と全て異なります。まあ、これによりね、いろいろと勝手が変わる部分が生まれましたね。まずはね、あの、誰をどこに出すのかの駆け引きが熱くなりました。まあ、最終的にね、あの、勝 敗を分けるのは、まあ、チームで食べた総重量なんで、まあ、基本的にね、あの、おのおのの得意分野で出れば、まあ、それがね、もう最適解に見えるんですけど、まあ、今回ね、もうややこしいのが、各レギュレーションで制限時間がね、異なる点なんですよ。 まあ、例えば、あの、例を挙げますと、まあ、A 君、B 君、C 君の3人1組のチームがあったと。で、その中でね、まあ、特に A 君がね、強かったとします。で、まあ、A 君は餃子が得意だったと。まあ、じゃあ、まあ、先方戦 A 君で A やんって、まあ、なるんですけど、まあ、先方戦のね、制限時間ってね、まあ、10分なんですよ。まあ、つまり、このね、戦力的に見たら貴重な A 君を、まあ、この3戦10 15 20の、まあ、計45分の中でね、まあ、たった10分しか使え えないんですよね。あこれってね、ちょっと損ですよね。まあ、だから、まあ、たとえね、まあ、A 君がチャーハンあんまり得意じゃなかったとしても、この実力を重視してね、まあ、A 君を20分間使えるチャーハンに出すという選択肢もね、普通にあり得るんですよね。 まあ、これがね、もう本当にややこしいと。まあ、そもそもね、自分がどのぐらいのキャパなのか、得て増えてで、まあ、食べられる食材、実際に他と比べてどれぐらい変わるんかとかがね、まあ、結構曖昧なのに、これはね、チームで他の人とすり合わせて、もうチーム内の最適解出すのマジで難しいんですよね。まあ、だからね、今回西軍は先方戦ゾウさん、中堅戦カーザイルさん、大将戦ヤムチャ、そして東軍は先方戦ラスカルさん、中堅戦マックス鈴木さん、そして大将戦 エビマヨさんっていうね、オーダーだったんですけど、まあ、これがね、最適解じゃないっていうこともね、十分あり得るんで、まあ、もしよかったらね、皆さんなら、まあ、あの、皆さんが監督だったとしたらね、まあ、どこに誰を出したら良さそうかとか、まあ、普段動画見てる様子とか、イメージからでもいいんでね、まあ、私はこう思う、俺はこう思うっていうのをね、ぜひコメントいただけますと幸いです。 まあ、長々と書きましたけど、まあ、これがね、勝手が変わる部分1個目で、まあ、もう一つはね、予習ができないことですね。まあ、どういうことかというと、まあ、前回はね、あの、先方戦こそ完全初見なんですけど、まあ、後に控える中堅戦、対象戦に出る人は、まあ、そのね、先方戦とかの様子を見て、まあ、作戦立てられるんですよ。で、あとはね、その先方戦で戦った、まあ、前の戦った人の意見とかも聞いたりできます。まあ、これね、結構でかくて、あの、自然とね、後になればなるほどね、最適の戦 戦法で臨むことができたんですけど、まあ、今回はね、もう全てが初見なんで、まあ、その場で求められる対応力っていう要素がね、上がりましたね。まあ、特に短期決戦だと、まあ、ペース配分見せるとね、結 構巻き返し厳しいんで、なおさらです。あまあ、以上がね、まあ、大会全体における前回との変更点と、まあ、それによって生じる影響ですね。まあ、やってる側としては、まあ、楽しくもあり、不安でもありってところなんですけど、これ見てる側としてはね、どっちがいいとかあるんですかね。まあ、いろんな食材見れる方がいいのか、まあ、実力差がよりね、6人の間ではっきりと出る同じ食材がいいのかとか、まあ、これもね、今後のレギュレーションの参考にさせていただきたいんで、まあ、良ければね、コメントいただけますと、 幸いですさあ残り6分ちょっと辛くもリードを守り続けるヤムチャですがこの辺りからねエビマヤさんがタッチスタイルに切り替えてさらにギアを上げてきますもうやめて まあ、よくね、立って食べた方が楽なのかという質問いただくことあるんですけど、まあ、座ってる時と比較して、まあ、立ちスタイルの方が胃が圧迫されずに、まあ、胃の周りにね、まあ、スペースの余裕ができるんで、かなり楽になります。まあ、食べ放題とかね、腹パンになるまで食べたり、 <laughs> まあ、あとね、飲み会とかでね、タプタプになるまで飲みすぎた時とか、まあ、座るよりもね、立ってる方が楽になりますよね。あまあ、ちなみに、ガオでは、この立ち食いっていうのは認められてるんで、まあ、このエビマヤさんのスタンディングスタイルは ねもう合法れっきとした戦術ですさあそしてここでお互いに同時に5杯目を完食このねギアを上げてきたエビマヨさんについに背中を捉えられましたねヤムチャやばいこの時の僕は焦っておりました立ち食い始めてからのエビマヤさんのペースの上がり方マジで異常だったんですよね。お前、ヤムチャ、そんな悠長してる暇があったらお前もなんで立ってやらへんねんって、まあ、意見あると思うんですけど、まあ、 回つけ麺なんで、あの、すする時に立っても、麺つけ汁につけるためにね、これ座らないとダメなんで、まあ、普通にやるとね、このしんどいし、ロスも大きいんですよね。まあ、だから、このつけ麺では、立ち食いは実質不可能、まあ、だったはずなのに、エビマヤさんはね、スタンディングスタイルを始めたんです。ちょ、どういうことやねんってな感じなんですけど、まあ、なんとね、エビマヤさん、座った時に、この麺をね、つけ汁の中に、まあ、パンパンになるまで入れて、で、麺をほぼ丸々いっぱい入ったそのつけ け汁容器を持ち上げてね、立ち食いしてはるんですよ。いや、これはね、やばいですね。まあ、何がやばいって、まあ、これやると、あの、めちゃくちゃね、麺がつけ汁に絡む上に、もうつけ汁の中のね、滞在時間も長いんで、これね、つけ汁がほぼ全部消し飛ぶんですよ。なんで、まあ、いくらね、つけ汁潤沢に使うといっても、麺いっぱい イに対し、これね、丸々一つのつけ汁を使うってなるとね、まあ、相当キャパをね、消費するんですよね。これはね、余力ないとできないですよ。真似したくても無理ですね。あー、なんで僕おとなしくっていうかね、仕方なく座って食べてるわけですけど、ね、当時ね、エビヤさんが立ち食い始めた時、あの、つけ麺で立ち食いってどういう原理でやってるんやって、わけわかんなかったんですけど、ね、編集段階になってね、まあ、エビヤさんのその立ち食いスタイル確認した時、じ あまりにね、パワー系な立ち回りにね、まあ、変な笑いありましたね。ちょ、こういうやり方あるんやって。いや、こういうやり方あるのはしてたんですけど、もう現実的ではないんで、まあ、自然と選択肢から消えてましたね。まあ、そしてここでエビマヤさんは6杯目を完食。ちなみにね、この6杯目のタイムと、まあ、1杯目のタイム一緒らしいです。どういうことなんですかね、これ。 <laughs> いやいやいやいや、今から勝負始まりました。 さあここで残り3分となりましたヤムチャは6杯目エビマヤさんは7杯目で差は約0.5杯ぐらいですかねエビマヤさんは7杯目を今つけ汁に移し替えてタッチスタイルへと変更していきますまあ、あとはねもうこの残り時間でお互いのベストを尽くすだけですね、まあ、ちなみにこの対象戦実はね企画段階初期では20分で中堅戦のねチャーハン戦の方が15分だったんですよねたださすがにねあのチャーハンの方がつけ麺よりね、まあ、食べるのに時間が かかるんで、まあ、このままだとね、つけ麺の比率が大きくなりすぎるということで変更になったんですよ。まあ、これね、つけ麺20分だったら、まあ、たった5分ですけど、またね、展開が全然変わってたかもしれませんね。まあ、結構ねあの制限時間30分とか45分とか60分みたいな、まあ、大食い番組でよくなんか採用されてるレギュレーションでやってほしいっていう意見も、まあ、いただくんですけど まあ、ガオ自体がね、そのノーカット対決をモットーにやってるんで、まあ、テレビみたいに編集で短縮できたりしない、できないっていう風に考えると、テンポ的にどうなのかなっていうのはちょっと気になりますね。ただ、出場する側としてはそっちもぜひやってみたいレギュレーションではあります。 さあここでヤムチャがようやく6杯目を完食して7杯目と突入いたしますさあそして残り時間は2分を切りました内てを笑ってもこのガオ第2回残り1分40秒ですさあそしてエビマヤさんが手に持っていたつけ汁の中にあった麺の方を完食し残りのつけ麺をつけ汁に入れる選択肢は取らずにそのまま直接食べ始めましたね これは残り時間が少ないんで、まあ、つけ汁に麺を入れる時間を惜しんだか、まあ、もしくはね、さすがにエビマさんちょっときつそうな表情を見せ始めてたんで、まあ、キャパ的につけ汁がきつかったのかもしれません。ちなみに僕はもうこの5分ぐらい前からこんぐらいきつそうな表情をしましたね。あさあ残り時間はいよいよ1分を切りました。 ちなみにこのお店オチさんのつけ麺具材に味付きバラ肉と卵黄があってまあ、麺もねツルツルのろごし系なんでつけ汁ありと比較してスピードは出ないとはいえ結構ねつけ汁なしでもすりますちなみにこれ店主さんのお墨付きで、まあ、なんならねつけ汁使わない戦法を直接提案されたほどですまあ、でもなかなかね、麺とかに自信ないと、つけ汁なしで食べることって提案できないですし、まあ、実際それでもうまいのがね、このお店のすごいところですね。 さあそしてここでゆめさんが7杯目を完食し8杯目を突入しかしまだお箸は止めません残り時間は15秒泣いても笑っても残り15秒ですこのガオーでは最後口に含んでいた分までカウントされるんでラスト数秒の立ち回りが非常に重要となってきますさあどうか54321終了です えー、それでは戦ってもらった2人に一言ずついただきましょう山田ちゃんいかがだったでしょうかそう初め初め2杯目3杯目何杯目までがちょっと覚えてないんですけどずっとしのんく君がリードしててこれどうやったら縮められるんだろうなって考えた時にどうしてもカメラを意識しちゃってる自分がいて綺麗に食べなきゃ綺麗に食べなきゃって思ってて それは違うなって。そこは一切考えずに。ね、1グラムで多く食べようと思って。だからなんか多分いろいろ意見分かれると思うんですけど個人的にはすごい楽しかったしこういう場でなかなかない 感じしてもらえたのがすごい楽しかったですありがとうございましたあります対しまして篠君どうだったでしょうかまず前負けたっていうのはあって、まあ、絶対勝ちたい相手だったまあ、ちょっとチーム的にも ぱい差つけないとダメだったんでもう最初から結構飛ばしていったんですけど途中やっぱちょっとペース落ちて。 抜かれた時うの声つきなが最終的に 400g ぐらい差つけられてしまって申し訳なかったです、はい、強い思いでやってたっていうのを多分見てた 人たちは全員分かってると思いますので本当にいい勝負だったなと思います皆さんご苦労様でしたお疲れ様でした